almarhum Pak Sumi ni Tok Wali ni tuan Pak Pak Sumi ni tuan-tuan dia dah puasa lebih 30 tahun mulut dia basah dengan Quran Quran Quran Quran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 Allahu Akbar. Nah, di sini guys ada sebuah video guys. Kemarin kita sudah mem membuat video yaitu tentang Pak Sumit ya yang meninggalnya beliau banyak sekali apa namanya itu orang-orang yang datang dan ada nggak sih yang sadar bahwasannya ada keanehan di sana di mana Allahu Akbar langit dipenuhi dengan burung yang tawaf guys Allahu Akbar. Dan di sini ada sebuah video lagi dari channel Durian Merah ya Ustadz Kazim Ilyas. Dedah kejadian aneh ini berlaku selepas Pak Sumit meninggal. Ini yang terjadi. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Jangan lupa guys subscribe Durian Merah. Ustaz Kazim Ilyas berkongsi mengenai ulama terkenal Kedah Tuan Guru Abdul Hamid Ismail Masya atau Pak Allah. Sumit yang telah kembali kepada penciptanya pada petang Jumaat setiap daripada kita ni akan mati semalam di Kedah ada seorang wali diiktiraf umum mengiktiraf dia sebagai wali nama dia almarhum Pak Sumi ni guys saya mau kasih lihat ya teman-teman sekalian di sini di rekaman ini teman-teman sekalian banyak sekali burung ya burung yang tawaf di atasnya ya. Nama dia nah, almarhum Masya-Allah. Ni tok wali ni tuan. Kita sekarang ni nak cari wali ni Allah, wali nikah ramai. Pak Sumik ni tuan-tuan, dia dah puasa lebih 30 tahun. Allah Akbar. Lebih 30 tahun tiap-tiap hari puasa, melainkan hari yang harap puasa. Kita pula tiap-tiap hari tak puasa. Dia pula tiap-tiap hari puasa. Wali-wali ni kalau tuan-tuan buka sifat-sifat wali selalu berpuasa. Dua, jarang makan. Selalu membaca Quran, mengkhatam Al-Quran. Ini di antara ciri-ciri wali. Mulut dia basah dengan Quran, Quran, Quran. Quran. Orang alim ni kalau mati seorang-seorang dalam negara kita, agak-agak apa akan jadi negara kita? Ni malam dua hari ini semalam meninggal Tok Wali kita Kedah. Saya bila orang alim mati, kalau wali mati, saya susah hati. Takut tuan-tuan, tak ada lagi doa yang mustajab. Wali doa dia mustajab dia detik dalam hati dia Allah makbul ni kelebihan wali dia tak sama macam kita kita nak tidur main tiktok Allah. balik semayang maghrib main tiktok macam ni nak kata wali tuan wali ni sebab Allah tok guru alim ni tuan-tuan dia tengok kita pun dia tahu tapi dia tak cakap dia kias kita ni macam mana nak selamat kalau subuh pun tak semayang oh sudah hebat terasa kita sebab tu tuan-tuan kalau jumpa Tok Tong Alim ni dia bahasa kias dia bahasa kias hutang ni kalau tak bayar takut tergantung le roh kita mana dia tahu aku tak bayar hutang sebab tu tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni baik tak baik, jom kita pergi ziarah Tok Wali kalau masih ada. Ramai orang ziarah Tok Wali tuan-tuan balik gitu. Pasal dia tengok kereta ni tak tim dia orang. Oh, tuan-tuan. Dan kita semua akan mati. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita jumpa wali-wali ni, takut kita. Baru ni ada satu tok guru dari Sik Kedah. Dia datang jumpa saya hari Isnin yang lepas. Petang. Saya balik ke Ipoh. PA saya call. Ada tok guru 87 tahun nak jumpa ustaz. Saya kata surga. Apa pula lah. Dia mari pukul setengah petang saya sampai pukul enam dia tengok muka saya segan tuan-tuan orang alim tengok muka kita dia tengok aku ni nak kata apa ni dia ni tengok aku Tok Guru tuan-tuan orang polok Tok Guru bukan macam kita gelak apa nampak nak tekak dia pun nak gelak pun tunduk oh. Nak makan tu kalau kita makan dengan dia, oh sudah. Lambat dia nak telan. Kita ni yang dalam mulut belum telan, yang ada di luar nak masuk lah. Yang dia orang pula makan, lamanya dia nak telan. Oh segar tuan-tuan, orang alim. Orang alim. Di sekolah saya ada satu ustazah. Dia khatam Quran tiga hari sekali tiga hari sekali sehari dia baca sepuluh juz tak pernah miss sampai sekarang kalau lalu dekat pondok dia, dia dengar dia baca oh, Quran dia buka lalu dekat pondok dia dengar baca Quran kita pula lalu di rumah kita lagu 60-an dia buka di lombok sungai nan indah ta na na na na na na na oh ah, sudah sudah apa ni sehari sepuluh juzuk tiga hari habis sampai sekarang masih buat dan yang uzur sekarang opah di sekolah saya nama dia opah cik 84 tahun umur dia dan dia menulis Al-Quran menggunakan tangan dia sendiri dan dia baca Allah. balik Quran yang dia tulis mata dia elok telinga dia elok terang dan dia boleh baca Quran yang dia tulis dia tulis Quran tu lima tahun lepas dan bila dah siap dia tulis dia baca Quran dia kata ustaz kalau opah mati Quran ni ustaz nak nak buat apa saya kata saya simpan saya ambil kat saya saya akan frame cantik-cantik buat elok-elok supaya tulisan ni elok sebab saya guna dakwat biasa Al-Quran yang kita pakai tu dakwat mahal supaya dia kekal saya kata saya simpan elok-elok tak apa-apa jangan takut sekarang dia sakit pinggang dia jatuh sakit pinggang masa muda-muda dia dulu Anak dia kata, mak jom balik. Tak nak, aku nak mati di Tarapak kata dia. Lepas tu sampai di sana tu, dia doa, Ya Allah, bagilah boleh khidmat terakhir. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi Jan boleh buka dia punya palung Tuduh palung tu Lepas tu Jan boleh rusak kaki dia Jan boleh bumbu tanah di kaki dia Dan Jan apa boleh buka tali di kaki dia Jan tolong semua Lepas tu dah sampai akhir Jan turun di bawah Masya Allah, Apa kelainan jenazah Pak Sumi ni dibandingkan dengan orang lain? Yes. Kalau ikut badan Pak Sumi tu dia berat. Ikut tu kalau dalam 70 tu berat lah orang kan. Tapi kami dekat 3 orang ya. Tak terasa pun berat tak dia. Rasa, rasa. Tak rasa berat dia tu. Memudahkan orang yang nak menguburkan. Allahu Akbar. Dan banyak memang ya uh, kejadian-kejadian yang pelik. Pasti ada kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Ya kan? Tapi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya seseorang apabila dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya ya seseorang itu apabila senantiasa di hatinya hanya ada Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Moga itu kami angkat tiga orang. Sekejap lah. pegang di kaki, ada orang pegang di tiga, orang pegang di ujung kepala. Buat turun Allah Ya Allah tak terasa berat dia buat turun Allah Ish. Datang kemarin ni jenazah tu orang kata apa Berjalan dengan baik di atas atas tangan orang ni Ya dia lalu dengan keadaan dia tak tak tergelincir langsung Dengan lalu dengan dengan lembut dan sampai dengan lancar Ke India Lahat tu Sedangkan orang macam-macam orang tu Macam-macam orang saya ada yang tinggi ada yang rendah Tapi dia sampai tu tak terasa pun dia sampai dengan laju tu. Keluar daripada surau. Cuaca kemarin macam mana cuaca kemarin? Cuaca kemarin benda dah burung-burung pun banyak batal. Semua oh. burung berterbangan duk batal ni. Ya Allah. Allah, Allah se- sebab. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay guys, sudah selesai videonya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan keselamatan kita di dalam dada kita ini. Allahu akbar. Kita tidak akan menyangka, kita tidak akan bisa ya seperti beliau apabila kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah apabila kita tidak pernah menjalankan syariat syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga video ini dapat menjadi tambahan ya penyemangat bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Semakin kita dekat, semakin kita cinta, semakin kita melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Maka daripada itu mulai dari sekarang ya guys, semoga ya kejadian ini dapat menjadi tamparan keras bagi kita bahwasannya Ketika kita fokus kepada dunia, kita lupa akan akhirat, maka sangat-sangatlah kita merugi. Akan tetapi, kalau kita fokus kepada akhirat, tidak ada hal sedikit pun yang rugi, karena dunia ini adalah dunia yang fana. Jadi, jangan pernah ya memasukkan dunia ini ke dalam hati, tetapi jadikan hati kita penuh ataupun terikat kepada akhirat di mana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan dekat dengan Al-Qur'an ya. Nah, dan juga mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga ah, teman-teman uh, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga ya dipertemukan kelak nanti di akhirat